如何练重拳？今天给你推荐一款沙包，H P W 欧式泰拳的重拳沙包啊，里面填的是什么？很多人以为是布料，布、米，这么小的一个东西，里面填米，但它的重量远超过一个直筒沙包的重量啊。因为什么用米？啊？有阻力啊，给你肌肉耐酸非常大的强化。来，我们看一下嘉豪来打这个沙袋的感觉啊。 长按视频下方二维码，点击报名 HBW 欧式泰拳线下教练资格培训。十二月十四日深圳站，一月四日广州站。等级二，你以为这个沙包只能打拳吗？它确实不能打腿，但是可以打肘。 这种感觉啊，你说我疼不疼？它真的不太疼，因为虽然是甜米，但人的肘很坚硬，所以它是练上肢非常重要的。很多运动员在我特别多年前，我推荐过用别的品牌一款这样的沙包啊，但我们的更好看啊，你可以感受一下。